pohon besar Alhamdulillah udah dapat rezeki <laughs> satu jodoh mau dinikahin bang itu bang biar biar beranak di perut tempat nyanggong di bawah pohon tumbang oke okay guys kita tunggu lagi baru sekitaran jam uh, setengah sepuluh sambil nunggu kacamata na tuh mah tukang sate baru di kacamata tuh <laughs> tukang sate nasi ganu ya tuh aku di sini <laughs> mantap eh, Hmm, nyanu nemakna, nyanu mersihanana, nyanu belum kenana, nana, itu betul gak dah. Sama ini kalau kagok kan sodako total. Totalitas. Heeh tuh aduh sok ah bagian ngiplik ah sahareun saya ku aing sediakeun hidna lanjut tuh baju euy kehujanan ha eh. Bakos bagaimana euy geus ya? Heeh, kan garing gitu. Ah, ay, ay, garing cari cari Cari cak eh cari Cari-cari itu banyak dicari-cari. Nah, ayam modal sekarang kita panasnya teknologi yang ini pintar jauh panggang daripada api atau balai ya eh, bos itu mayu muncang ya dari semua ya ada konsep ini barang aja di sini nah, dia bener Yono udah main mulutnya eh. Eh. lain eh kardus tutupnya soalnya kan ah, lihat Lapanan? Asap nih. Ya. saya tinggal tenang di hampura. Kos kode ternyata Kampret dimakan kan. Oh, bisa kita kali ini kan. sirikan, aing tuh mikir ya. Ulah, lah ulah, masalah tajam lah eh. Si suka mah digemok. Digemok yang cuma ini, ah, segala banyak. Pasti kutuk mau tukup aja. Kan warung jauh Pak kebayang untuk blogna apa Anak saya ke bawah dari udah hujan coba ah tuh kosak lah, mana coba ah itu mau gigit ya usia kerja tetap aku bosin nah itu aku hese ya tadi makai lama atau makai lama Ya, kau sakit kita yang asap kabel yang kabel kabel kumaha ya dagingnya sarten itu mah ya sarana ulah sarten kan gitu mah tapi nggak sarten kayak temen mau hukum-hukum kan ukur ya

Empuk dan ukiran lagi macam itu. Mantap, man. Mantap. Nah, benar kan bah, eh, aduh, tuh Batin bah, mantap Robana atina pimpin harus kata aja tukang tuh oh, tuh tukang itu kita kardus yang dah mantap huh aja Oh, kita teori tadi kan nama kita pelurkan itu. y fotos para no tener video sensible, por eso ahorita no. Ahora, cảm thấy là sản của công việc và những cái đấy ấy kita dikatakan oh besar bolak bolak tuh oh, udah sabun gitu kan yang lalabat ada satu kopi tuh acara kita mah kali ada nah jeruk lah mana jeruk mah buat mana Gua posohan aja mana? Mana mesti lama ya posohan? Posohan lebih gentong. bisa nu pacaran nu sih inuman tetap belakang

ya tadi mas tidak pertama bukan tekan aja lah apa begitu apa mau itu itu itu gula jentik 4 juta juta ya si santan kelapa kelapa ada mau iya si kurang asin tapi iya berem Hampir-hampir dari boleh, ada di mana? kadahar ada, juga ulah kadahar saya orang <laughs> aduh <laughs> raos kita kadahar ada oh ya itu kalau keluar tuh ah, ini juga balik ke keluar Asli guys. Akhir balik tuh, Bang. Nah, nggak deket, weh. Ih, tapi udah saya pikir badannya dua lain ke hati. Rasa nama abe mau akur. Nah. Kayak siki buahannya, teman. Balik tuh. Itu, ya. Uh. harusnya ke kerak pak, mana kerak lagi oh, oh, Gimana turun apa? Oh, tadi turuban tadi teh? Tinggalin badi itu turunnya kan. Panjang-panjang ting. Ini video. Ah. Ah, video orang ya. Madang guys, madang. Rica rica. Rica rica tambah non eh. Mana sate uh wah bawa di bawah balik ya lu angin aja itu kondusif lu eh. angin eh dahar ini puput kieu ya. eh ya kita kalau panas ya pirat itu kondusif tahu lah ya. tutupannya tuh ya di sini aja ya, eh buntut gaji ya tidak Gaji. Nah, mungkin mah tepatnya ayah gajian. Nah, tapi itu yang